ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯃꯕꯨ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯕ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯍꯦꯗ ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯨ ꯉꯟꯇꯥ ꯊꯣꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯉꯟꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕు ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯝ ꯌꯦꯛꯀꯦꯀꯣ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯔ ꯑꯞꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯇꯤꯆꯔꯅ ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯏ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯇꯤꯆꯔꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯗ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ School building, especially classroom, can affect learning, including noise, temperature, and air quality. I believe students need spacious and comfortable air classroom in order to have fresh environment so as to achieve their highest level. Mahi loisang asibu mawong chana on thokning bagi Wakalonda matam kaithoktuna mahiroi singidamak khanduna anova hena pak chawwa mahi ama sagat pada achobu thaudang mahi loisang asigi head teacher na lawiri. i r i n g b o m m a k h a Primary School m a h i l o i s a n g Asida m u k m i t i n g Taminasi m a h i l o i s a n g Asigi Head Teacher Na l u c i n g d u n a m a h i l o i s a n g Asigi Oza s i n g Amadi m a h i r o i s i n g a Loinana Hotna Minaduna m a h i l o i s a n g Asibu Mahousaga Anakpamari l e i n a h a l i k ꯂꯩꯅꯍꯜꯂꯤ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯕꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯨꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯇꯤꯆꯔꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ And whatever is there in the book, like uh, on EVS and science, we let them uh, enjoy practically. Practically, okay, Practically, that's- like, like okay, is that's- uh, learning uh, with activity. ಅಸ್ಂಗ ಮನೇನ ಕೈಶನ್ವ ಲಾ ಪೊಲಂನ ಅಕುನ್ ಸಾ್ರೆ ಮೋಸಾ ನಿಥಿ ಸಂತಂ ಉಕಾ ಅನಗೆ ಮು ತರಿ ಉಹಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಮಹಿಳಾ